It's a pleasure being with you today. If you're just joining us, you're just in time for the next conversation of the day. Thank you so much for sticking with us. We continue with this uh, uh morning show right here on Why in the Morning. Remember, we are coming to you live from the broadcasting house here in Nairobi, Kenya. And remember, also to engage with us, the hashtag as always is why in the morning at Ram Maguko, which is my handle, and the official station handle, which is at Y254. Now, this morning, let's understand the Kikuyu culture. <laughs> a very interesting conversation that I'm about to have today. And ladies and gentlemen, Uliza Maswali. Okay, because today to help us in understanding this uh, particular uh, culture is uh, Wamboi Cairo mm, uh, Minor. She is a mother, a businesswoman, uh, joining me today. Karibu sana. Thank you. unajihisi una vipi? Ah, niko sawa. <laughs> Uko sawa? Niko sawa. Asante kwa kukuja. Yes. Asante. Uh, kwanza mm. uh, jit, na, nataka kuelewa mavazi yako mm -hmm. <laughs> kabla tuongee kuhusu uh, vitu mingi yes. iko na maana does it have a meaning uh, mm. kitu uh, you know from your ears everything down from kutoka kwa, kwa kichwa mpaka chini yeah. naona pia uko na na kiondo kiondo yeah. yeah. <laughs> Iko na maana kwa sababu hivi ndivyo mama wa Kikuyu, mama Mkikuyu mm. anafaa kuwa anafaa manguo zake okay. Sio hizi nguo zingine za trousers, ile kanguo kengine kanafika hapa mpaka mtu anaona aibu akitembea am, am, ama akiketi chini. Amkubalishi mtu kuvaa trousers? Uh, ah, si ati hatukubalishi ah. Kwa sababu kila mtu ako na vyenye yeye anataka kukaa mm. vinye mwenyewe anajichukua vinye mwenyewe ana, anaona yeye akifanya hivi ama akifaa hivi ako sawa yeah. lakini akiingia ndani mm. ni hivi vyenye nimefaa ndivyo mama mkikuyu anafaa kuwa anafaa ama ana ana, anapamba ana, anafaa mm. mapambo mm. yake inafaa mm, kukuwa hivi anajipamba hivi um, rangi ni hii na unajua hii ni ile rangi ya, ya mchanga yetu ile maumau, unajua walikuwa napigania ardhi mm. walikuwa napigania mashamba mm -hmm. mchanga inakaje? Inakaa hivi, hawezi geuza ukuwe na nguo kama hii, lakini rangi tofauti. Kila rangi inakuwa na maana yake. Hata siku ingine mkinikaribisha, bado nitakuja na nikuja na rangi ya kala ingine mm. yenye nayo nitawaeleza maana yake, lakini kama vyenye unaonaga mm, Masai, wacha nitumie Masai sababu hao ndio sana wame maintain mavazi yao mm uki, ukiona mama pale Masai definitely utajua huyu ni mama Masai kulingana na mavazi yake. Mavazi yake. Ukiona yeah. mwanaume Masai hata kijana pale utajua huyu ni kijana Masai mm. kwa sababu ya mavazi ya, ya mavazi yake. Yeah. Na mimi eh, vyenye nime, nime, nimefaa hivi kwenye napitia mpaka pale kwa gate nilifika <laughs> mwenye nilipata akasema hii ndio mavazi yetu. Yeah, yeah. Hii ndio mavazi yetu. Kuna ile heshima ambayo unapata pia kama yes, mama, si ndio? Yes. Kuna hiyo na mm. mpaka mtu anafla. Napenda kuivaa hivyo, wengine wanazitumia saidi wanaenda kwa campaign. Mm. wengine wanazitumia saidi wanaenda kwa kwa kwa music zingine. Uh, wasichana wa siku hizi hawavai hivi. Uh, tuko na kina Patricia hapa, mnaona hii maneno hapa <laughs> Patricia ndo yule pale ambaye anacheka pale, na makosa si yake. How, ni, ni, ni, is it that wamama mm. hawafundishi wasichana wetu kuvaa ama ni tofauti? Umesema ha. ni ah. hivyo, makosa si yake ha. Ah. makosa ni ya mzazi wake, kwa sababu hakumwambia na kama aliambiwa akakuja Nairobi ha. Ah. yenye tukiingia hey, sasa wazee waze wanafaa wafundishe vijana mavazi Sisi wa mama ndiye tunafaa tufundishe wasichana wetu mavazi. Na si lazima ikiwe mama yako mzazi, inaweza kuwa mama no, yote. Mtoto akishatoka kwa tumbo ni wa kila mama, sio wa yule mama mwenye tu amemzaa. Mm. Ah, hapana, akishatoka miezi tisa ikiisha, basi huyo mm. mtoto ni wa kila mama. Kwa hivyo mimi niko na hiyo jukumu mm. ya huyu msichana kumwambia mm. mavazi yako mm. inafaa kukua hivi, na kuna mavazi sasa yenye sasa ni mimi sasa nikiwa mama ah. na sasa yake yakiwa msichana o ziko tofauti ya mama, ma, mama, mama mkubwa yes. wa umri mkubwa mama mama, mama. Najua mama sasa ni mwenye ako na kwake yes. na hao wengine wasichana mm. wenye tunaweza sema wako kwa soko yao ni tofauti hawezi mm. yeah. jivaa hivi uh, hii mm. ni kama sasa koti yenye umefaa ya kuzuia baridi Oh. Kwa hivyo hata mimi naweza fika kwa wenye sasa tuko na wamama mm. si kwenye tuko sasa tu e, vyenye tuko sasa tukiwa mix up hivi mm. na wengine wazee na wengine vijana vijana mm. hapana. Mm. Sasa hii ni ya kunizuia, kuna baridi halafu ku, kukaa uchi uchi kidogo mm. kama mm. sijafaa hivi mm. lakini sasa I'm very comfortable nikiwa nimefaa hivi, lakini wasichana si unajua anafaga zile sleeveless, mm. kuna hii hata yangu kunaye sasa imepitia yenye mm. sasa mkono moja imefunikwa ingine nyingine haijafunikwa, unaona mm. mm. halafu sasa yao sio kama yao sasa sio kama hii yao in, kuna vyenye inakuwaga imetengenezwa. Nimeona kuna beads yes. ambazo mnavaa yes. iko na maana ama tu ni kitu kama ina compliment manguo <laughs> ni style, fashion ama ni nini hiyo? Mhm. Hata bead iko ah. na maana yake. Iko na maana. Beads iko na maana. Mm -hmm. Hii rangi nimekuambia iko na maana na hata beads ziko na maana mm. yake kwa sababu eh, saa ile tunaongea huko uh, that conversation ama the way we uh, na vyenye tunaongea mm. uh, uh, is, nitakwambia ni kama ni, ni kama ile maneno yenye mimi niko nayo nakwambia naona mm. kwa hivyo kila kila neno iko na maana yake mm. Nikikuwa... sasa, sasa kila bid iko na maana yake zote ziko na maana okay. Kila bid iko na maana yake naona mm. Lakini ni yenye uh, wengine hawawezi elewa, hawawezi elewa. Mnaweza katueleza maana ya bids kwa nguo ama iko na maana gani? Uh, unaona ni kama vyenye uh, ni kama vyenye si ni kama vyenye mtu unasema hii mti iko na hii maana, hii mti inajenga ina, ina, ina mm. hii mti ingine nayo ni ya kukula kwa sababu kama sukuma ni mmea mm. tunaikula, tunaikula si ndio? mm. kuna kamti kengine yenye hatuwezi kula lakini inaje inajenga, lakini inajenga mm. lakini zote ni nini? Miti zote ni, zote ni mimea si ndio? mm. kwa hivyo hizi zote ni beads, lakini ziko na maana ya uh, uh, ziko na maana ya, ku, ya kufundisha ile nguvu kwanza yenye tuko nayo hiyo ya white ambayo iko kwa nguo kwa nguo yako hiyo. Yes. Yu. Mpaka shelo yenyewe kuivuja huwezi ivuja tu hivyo. Haizi haizi ngoka. Huwezi ivuja tu hivyo na mkono <laughs> eh. utafanya kazi. Naona? Kwa hivyo ile u, ile ile jambo iko ndani yako. Hmm. Si ya kuvujika tu vuisi. Ah, haya, naona kwa masikio. Yes. Hebu zungumza kuhusu hiyo <laughs> eh? hii nayo mm. masikio ni ile ya kuongeza, ni ile ya maridadi ah, urembo. Nona, ni ya urembo mm. Naona kwa sababu uh, kuna wengine huwa wapendi hiyo kuna hapo, hapo zamani mm. uh, unaona saa ile mtu anaambiwa jambo si ndio? mm. hata saa hii naambiwa na umesikia, kwa hmm. hivyo mm. kuvutavutwa huko unasikia unasikia, so unatamani ku kushika maneno vizuri, si ndio? <laughs> Unatamani mm. mm. utaki, ku, utaki eh, jabu yeyote ama likupite. neno likupite. Kwa hivyo natafuta namna ya kufungia mm. Eh, ndio ni tapi yote inashika inashika <laughs> <laughs> ndio na kiondoo yeah. najua hiyo iko na maana kubwa sana iko na maana mm. kubwa na wamama wa, wa wanaiweka kwa yeah Eh, yeah, anaiweka hapa kwa, kwa kichwa, kwa kichwa. Wanabeba. Beba. Ukiona mama na kiondoo akitoka anaenda kutafuta mm. Akirudi watoto wake wanakuwaga memkibiria mm. Wamemkibiria kumlaki. Kumlaki kwa sababu gani? Wanajua hiyo kiondoo iko na kitu, iko na kitu, wanajua hiyo kiondoo iko na kitu. Uh, ningependa tuguzie tu utamaduni kidogo yes. um, because of culture mm -hmm. because of age yes. because of time and yeah. mm -hmm. kuna jinsi uh, utamaduni pia kuna venye saa zingine tunalegeza kamba kidogo yeah. um, kuna uh, maybe from, from, from where you sit mm. um, is, are there those cultural practices mm -hmm. that uh, umeona ambao unaona ni kama siku hizi ni kama tunalegeza kamba mm -hmm. tukienda kwa kitu kama ratio mm -hmm. kwa mhm. mfano yeah. kuna, kuna, kuna yale mitindo ambayo siku hizi mm -hmm hatuyafanyi kama kitambo mm -hmm. kuna jinsi tunazifanya tofauti mm -hmm. tupate kama mifano kama uh, yepi ambazo umeona siku hizi uh, ya kwanza mambo yenye imeregeshwa kwanza mm. ni ya hii mavazi hiyo ni kitu moja yenye imepotea mm -hmm watu hawafai hizi manguo. Ikifika ni mambo ya rurashio mm. watu wamepotea kwa sababu kijana so long as amepata msichana mm. amechukua msichana ama kama sio hivyo wataenda kwao, hataki kujua kama mama ya huyu mm. kijana mm. ama mama ya huyu msichana yeye mwenyewe amepelekewa rurashio. Hawataki kujua kama mimi ni bone kwa wasichana mm. so long as mimi nimepata mwanaume wa kunioa mm. Sitaki, sijari wale wako mbele yangu kama wamepata ama hawajapata, kama wamepata kama hawajapata, na kama wamepata kama wamepeleka rurashio yao Nona? lazima wa kwanza yeah. wale wamekutangulia wapeleke kwanza yes. kabla yako yes, na ni lazima mama ya Bwana mwenye mimi ananioa awe amepelekewa. Mama ya Bwana mwenye mimi ananioa lazima awe mambo yake yote imekamilika. Tukitoka hapo, wale wasichana wako mbele yangu na wao wawe wamepelekewa mahali yao, ndio na mimi sasa nikiwa watatu nifua nifuate. Lakini sasa shida ile iko na hii yote inaletwa mpaka na wazazi mm. Ni kwa sababu wakiona mimi nikiwa watatu nimeolewa na mwanaume mwenye ako na pesa, hawajali hawa wengine. Hapana, <laughs> pesa imeongea, pesa imeongea, pesa ikiongea mm. maisha ya wale watoto wengine mpaka huyu mwenye anapelekewa nasimama, inasimama, kilio inaanza kwa boma yote, kilio inaanza. Kwa hivyo siwezi nikasema ati watu hawajapotea. Hmm. Wamepotea hapo pia, tumelegeza kamba hapo. Waya, hata sio kulegeza, sijui kama ni kukata <laughs> hiyo kama imekatwa. hey, eh, imekatwa imekatwa kabisa, haijalegeza imekatwa. hey, <laughs> hey, yes kwa sababu mambo na ndio maana unaonanga ama huwa unasikia uh, gari ilikuwa inatoka Rurasio ilikuwa inatoka uh, Arusi mahali, ndio hiyo imekuja imepata accident mm. watu wameisha. Kwa sababu gani? mm. walienda tofauti na vyenye kunafaa kukua. Yani unaamini kama gari imepata ajali wakitoka kwa rorashio? Yes. kuna makosa walifanya, kuna makosa walifanya na wanafaa kurudi pale pale wachunguze na wachunguze wajue makosa iliingilia wapi hmm. makosa iliingilia wapi, waende hmm. waangalie hivyo. Aidha makosa inaweza kuwa imekuja kwa sababu ya hapa kwenye msichana anaolewa hmm. ama kwenye hata yeye mwenyewe ameto ametoka ametoka hey. Eh. mm. si accident tu no, si accident <laughs> tu si, si. no kwa Wakikuyu hakukuwagi na that accident tu ati ilikuwa ajali tu mm. no, kwa nini imekuja? si kuna wengine walikuwa na rasio, si kuna wengine walikuwa wameenda kwa nini imekuja kwa inafaa turudi kwa njia ya ile ya kitambo ile. Exactly. Na ndio maana mm. mpaka Biblia Isaia 52 Is, Isaia chapter 52 inasema turudi kwenye tulitoka mm. kwa zile wanasemaga the quarries kwenye sisi tulichumbuliwa. Mm. Unaona? Mm. Turudi nyumbani kwetu kwenye tumefanya nini? We nyumbani kwenye umetoka kulikuwa walikuwa wanafanya nini mm. Lakini sasa shida tu watu wanakuja sema hapana, hiyo imeisha, hiyo ilisha. Mbona sasa ile wewe una, unapata mtoto mm. maybe umepata kijana watatu. Ukipata kijana watatu maybe kwenu hata hamkuwa mmezaliwa mkiwa vijana watatu, mlikuwa vijana wawili. Kwa hivyo unafaa kuwa wewe mm. unapata mm. kijana wewe, we, ukizaa, eh, tukirudi sasa saidia kwetu kwa Wakikuyu mm. mtu anapata kijana mm. anamname um, after ba, uh, baba, ya, baba ya bwana yake mm. na pande yangu baba yangu na pande hiyo ngine nikipata kijana watatu nazaa dugu ya bwana yangu. Haya, sasa swali ni hivi, kwa sababu ngoja ngoja ngoja, nimechanganyikiwa <laughs> ngoja yes. Rudia tena. Haya. Aha. Mimi nikiwa mm. Wambui yes niki, nikiolewa mm. nikapata kijana kijana kijana wangu wa kwanza, kwanza mm. yeah, na mname after my father in law. Lazima iwe hivyo, hiyo lazima. Okay. Haya, nikipata mwingine na mname after my grandfather. Iwe kuna msichana katikati ya makuna kijana wa pili lazima awe af yes. named after your grandfather. Yes Okay. after my, my father, my father, my father. After your father. Yes. So wa kwanza after father-in-law. Yes. Wa pili after your father. Yes. Okay. Watatu my grandfather sasa wa my husband. Okay. Uh -huh. Melewa? Nimekupata. Huyo ndio nitazaa watatu. Na wanne? Wanne my grandfather wa pande nyingine kwenye nimetoka. Na ukifika watano? Wana, wanaenda wakishiti pande na pande nyingine. Hmm. Unajiuliza kuna wakati ambayo majina itaisha. <laughs> No. so, <laughs> sasa ni hapo sasa tunaelekea. Hey. Eh. Ni hapo tunaelekea. Kwa sababu naweza kuwa wewe kwenye umezaliwa hey. Eh. Umezaliwa ukiwa kijana peke yake. Peke yako. Kwa hivyo nikipata kijana watatu wa mwenye alikuwa faa ku, kunimiwa kwenu nitamnimu wapi? Mm -hmm. Nikizaa mwingine. nona, kwa sababu kwenu wakukwa, si ndio? Ndio. Lazima kuwe hata kama baba yako hakumzaa mm -hmm. in the lineup ako si ndio? mm. lakini hajazaliwa si ndio? mm. kwa hivyo yule wa zamani ni kuzaliwa hakuzaliwa, nimemrudi nimemrudisha, si ndio? Kwa hivyo ni jambo gani hatufai kurudisha? Si huyo nimemrudisha, si huyo ni wa zamani, hakuwa amezaliwa, hakuwa amezaliwa mm. kwa sababu wewe umezaliwa kuwa uh, kijana peke, peke yake kwenu, ama baba yangu amezaliwa akiwa kijana peke yake, si ndio? Kwa hivyo yeye hana brother. Vitu kama hivi inafaa watu waelewe. Yeah. Na, na, na, na, nataka kuuliza mm. uh, kuna mtu ambaye ameuliza swali moja ambayo, yes. ambayo nataka kurudi bado yes. Najua tulikuwa tumeshongea kuhusu hizi bids yes. ambazo si ndio? yes, yes. Uh, yako na majina ya Kikuyu zinaitwa bugu. Kuna majina zinaitwa gogoto, zinaitwa gogoto Mm, Sitaki kuitaja. Wewe hiyo itakulalia. <laughs> <laughs> Inaitwa gogoto. Na hizo ziko na rangi the colored ones? Gani? Hizo ah, ah, ah, ah acha tuguzie hapo. Hiyo yenye umeshika kwa mkono hiyo. Kuna mm. majina pia? Hata hizi ni, ni, gogoto tu. Okay. Mm. Zote tu ni hiyo jina umetaja. Yeah. <laughs> okay. yeah. Aya. The Kikuyu culture. Mm. Um, what makes it stand out mm -hmm. from the rest of the cultures? Nini nafanya utamaduni ya Kikuyu mm -hmm. iwe ile ya kipekee mm -hmm. kushinda tamaduni zote? Uh, kwanza mm. uh, ah, Wakikuyu kubuka kwenye origin yao mm. ni huko Mauti Kenya, ndio na pare mukurwe wa nyagathanga mm -hmm. gikuyu is the first man ni, ile, ni yule mwanaume wa kwanza mwenye alifanya nini mwenye aliwekwa mm. uh, ama mwenye amezaa hawa wakikuyu wote najua gikuyu na mumbi eh, Gikuyu na Mumbi walikuwa na watoto tisa. Yes. Aha. Na hawa watoto tisa mm. ndio bado wako kwa wale wengi, wa, wa, wa, wanaongoza mm. wale wengine mm. jambo wakifanya wao ndio wa, wa, wamechaguliwa. Unaona, hata kama ni, kwa, ni kama saa hii vyenye tulikuwa na election mm. hata kama wacha hata nikiondoa mambo ya election hata kwa boma mm hata Saide wewe unatoka, hata Masaide mimi natoka kwangu. Kuna yule mtoto nasema na wewe wewe ndio utaangalia wewe, mambo ikiharibika hapa ni wewe ni wewe ni wewe mm hata kama kutakuwa na, na, na, na, na nani ama nani kukuja kuuliza na wewe, kwani fulani ulikuwa wapi hii mambo yote ikifanyika? mm. mm. na ni vile sasa Mungu mwenyewe alichagua mm. ati mm. hawa ndio watakuwa juu wakiongoza wale wengine. Sasa ukiangalia katika uh, hata uongozi wa nchi hii yes. um, tunaweza sema kwamba wale viongozi ambao tuko nao mm. they fall under uh, these nine children yes. Yes. so kama wewe hauko kwa these nine children na hauwezi ongoza nchi kulingana na Wakikuyu, automatically uko hapo. Wakikuyu wote wako hapo, wote automatically wako hapo because hapo ndipo wao wenyewe alitoka. Gekoyo na Mobi they mm. are ni hao ni, ni wazazi wetu. Lakini umesema kuna wale ambao ni viongozi katika eh, between these nine children. Mm -hmm. So umesema hivyo mm -hmm. kuna wale ambao ni viongozi na kuna wale ambao sio viongozi, na ujue hao viongozi sio wao wenyewe tu wanajichagua, sio wao wanajichagua mm zile mambo ama yale mambo Mungu ameweka ndani yao ndio inakuja inachipuka kama volkano, okay. si Mpaka wanaonekana hey, na huyu anaweza tuongoza. So unasema the, what makes the Kikuyu culture stand out yes. is the fact that umetoka from Gikuyu na Mumbi na wamechaguliwa, wamechaguliwa wakiwa viongozi wa ah. kuongoza wale wengine na, kuwareke, na, na kuwaonyesha hmm. njia mm. ya, ya kumwabudu mm. na hmm. kum, na kum, ya, yani njia ya, ku, ya, ya kumheshimu Mungu na ah. kutii ile, uh, ile ma, maamri ya Mwenyezi Mungu unaongea kuhusu Mwenyezi Mungu na hii swali langu la mwisho. Yes. Kuna the aspect of the mugumo tree. Yes. Iko na umuhimu gani kwa Wakikuyu? Ni muhimu sana kwa Wakikuyu kwa sababu mm. na, ni kama ni, kwa sababu ni pale kwenye unasikia unaenda unakutana na Mungu wako mm. zile mambo unataka eh, yale mambo wewe mwenyewe, lakini kumbuka mgumo sio ati ni sisi wa mama mm -hmm. hiyo ni ya wanaume na unaona sisi ha. Ah. tuko chini ya wanau ya wanaume hmm. Kwa hivyo zile mambo sisi wa mama tungekuwa nayo wanaume wetu ama wazee wetu ndio tunawapelekea. Ni kazi ya wanaume kwenda kwa mgumo sio wanawake. Hiyo siyo yetu, hiyo ni, hiyo, hiyo ni, hiyo ni, ni wanaume. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Um, eh, ningependa ongee na Wakenya ambao wanakutazama leo kuhusu mm -hmm. tamaduni ya Wakikuyu mm -hmm. uh, ujumbe wako mm -hmm kwa Wakenya ambao wanakuona within just one minute, yes. dakika moja tu peke yake yes. ndo kamera yako okay. Nena na sana sana hata wasichana wa mm. siku hizi mm. ujumbe wako wa mwisho. Ujumbe wangu wa mwisho kwa mm. Wakenya na kwa Wakikuyu ni kuwaambia msiogope kufuata utamaduni wenu, kwa sababu huu utamaduni ndio unatuokoa na ndio unatutoa kwa zile minyororo zenye tumefungwa nayo. Wasichana msiogope. Usijali wewe utaonekana, uh, kama, utaonekana ukiwa namna gani, lakini wewe kwanza ujikubali ati wewe ni msichana na msichana wa Wakikuyu na utaishi ukiwa msichana Mkikuyu mpaka bado ukiwa mama Mkikuyu. Kwa hivyo zile mambo zote unafaa kuwa unafanya ukiwa msichana Mkikuyu, ukiwa mama Mkikuyu, usiogope kwa sababu utamaduni ni ni, ni, ni, ni utamaduni ndio ndio kuiga mambo yenye Mungu ana, anataka kwa sababu uh, huwezi uh, ukasema unapenda Mungu na yule mzazi wako mwenye alikuzaa haufuati ile mienendo vyenye una, unafaa kufuata mm. kwa sababu huwa tunasemaje mm -hmm. uh, mzazi ndiye Mungu wako wa pili. Asante sana Wamboi. Yes inafaa turudi tena tuongee kuhusu utamaduni wa Kikuyu tena mm. siku, siku, siku ingine <laughs> nitafurahia niku, sana nikuulize ni, ni kuhusu hii maneno ya ukabila eh. tutaimaliza lini maneno kuhusu uh, uh, uh, uh, you know, kuchanganya tamaduni mm -hmm. unachukua una hii unaleta hapa uh -huh. hii unachanganya una yote najua umeona hizo zikifanyika yes. sindio yes. inafaa tupate nafasi ya kuongea tutapata nafasi mm. na hata nimeshangaa imeisha time imeisha imeisha Aye, how soon? that brings us to the end of this discussion right here Aye. on Why in the Morning. That is our boy. My name is Ram Magugo. It has been a pleasure being with you today. And of course, I hope you've learned something. Mimi mi nimejifunza kitu. Uh, tutamleta tena siku ingine tuongee, tutampewa 6 hours. Aye. <laughs> that brings us to the end of this discussion where god bless you have a fantastic day keep it y254 for more of our programming thank you